Qu'est-ce que tu faisais Bah des, empanadas euh, des empanadas Bon. Bah empanadas, soir empanadas. Il n'y a pas encore d'empanadas, donc c'est pas drôle. Par contre, on va filmer comment, on fait. Donc là, il y a le découpage de, de jambon. C'est passionnant, vous savez faire, donc ça c'est très facile. Ici, on a quoi Ici, on a de la carotte cuite. Et on a la petite surprise, c'est la bouteille de 5 litres de vin rouge. Tiens, vous avez sorti le vitriol C'est pas 5 euh, litres en fait. Ouais, il monte en 4 litres 600, je sais pas quoi. 4 litres 650. Ouais. Escroquerie quoi. Donc on va ouvrir ça, Mike Ah Ouais, Normalement ça fait un bruit un peu... Euh. oh, il a pas eu le... Ok, on le rajoute. on le rajoutera au montage. Moi je fais la vaisselle typiquement argentin. Une vaisselle typiquement argentine Tout est typiquement argentin ici. Ça va ah, même ce qu'il dit parce que euh, du coup moi je comprends pas. Ah un petit verre, bah, si tôt un verre, on apprend l'espagnol. Euh. <laughs> votre, verre, euh, comment que vous y C'est du vin Et hop Santé Santé So we're gonna try the wine. Vamos a tomar euh, el vino ah, on a la traduction espagnole en plus Comme François Voilà Bueno. À ah, la santé du colonel la ah, santé, hop eh, Oui, bah, c'est toujours du vin. Euh, le gibolin euh, dénature le vin. Il n'en est rien. Le bricot que le gibolin dénature le vin, mais il n'en est rien. C'est euh, Du coup, on a avancé, on est passé du découpage de Ramon, de Ramon, des queso, queso, voilà, qui est du fromage. Les pâtes qu'on a fait ce matin, à la main, voilà. à la main, hein, un peu de queso, pas trop, hein, Podemos, ça, ça goûte le cuatro o cinco porciones muy pequeño de queso y, también también poco jamón de jamón eh, se llama paleta paleta aquí es como jamón pero para los pero es más barato <laughs> necesité también un vaso de agua con los cómo se dice dedos dedos como eso después el más importante. La forma de la empanada. la forma típica de la empanada jamón y queso. ¡Ah, mira! ¡Qué bueno! Mira. Un petit verre agua? Un petit Qué pas mal vrai Je laisse les gens juger. Ou un cul, selon moi, les envies. Les carottes sont cuites. Sauté J'ai un remède. Merci. Je connaissais une polonaise on prenait à son petit déjeuner. Ouais, et c'est un fortifiant. Alors, on a dit quoi Il y a quoi euh, Donc ici, on a la préparation pour les à mettre dans les empanadas à la viande qu'on appelle les empanadas de carnet euh, carnet piquanté. On a du carnet dedans, donc de la viande. De la viande avec des, oignons, blancs, Ici, on va rajouter des oignons rouges. Exactement. Voilà. Un petit peu de De viande. La même chose. Et la recette française, cest à on va rajouter un peu de vin dans la viande. Un peu de vin dans la viande. Un peu de viande. là Alors là. Alors au vin français. Là, ça sent pas. Les oignons rouges. Oh, ça Oh là là là là, ça c'est... Ça on sent que... Voilà. Hein Là, on est sur la grande cuisine. Oh, c'est magnifique. Regardez-moi ça, ça cuit, ça mijote. Oh là, il y a de la fumée, ça fume, c'est beau. Prenez le temps. Regardez bien vos ingrédients. Moi, j'aime le piment d'Espelette. C'est bien. C'est pas mal. Hein. Elle est belle. Alors, euh, on prend la viande, euh, on la met, on fait le petit tas vers euh, le sein. Oh, j'aime la viande. J'aime quand ça pique. J'aime quand ça claque. J'aime quand c'est épicé. Hein. J'aime quand c'est fade, quand c'est amer. C'est bon ça. Ça c'est très très bon. J'aime quand c'est cru, quand c'est cuit. Ça c'est bon. Ça, c'est du piment d'Espelette, j'adore. J'aime quand c'est brûlé, quand c'est congelé, quand c'est périmé. Oh là là. Il y a du thym. En fait, j'ai tout le feu. Ensuite, tu tapotes avec douceur et amour tout autour. Un peu d'eau Toujours avec douceur et ou... toujours changer. Toujours avec S'il n'y a hein. pas la douceur et la ça marche pas. Ensuite, très bien. Ça, ça du coquillage. Euh, aux et... et santé Middle? Um,